Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns auf der Welt von Spacebanks. Das Spiel ist noch im Early Access, also können es einige Fehler beinhalten. Das war aber nicht weiter schlimm. Wir gucken uns jetzt erstmal den Ersteindruck an. Aber wir spielen erstmal die Braut. Welcome. Fewer than one-third of attempts to reach Devil's Gambit are successful. You may congratulate yourselves for being in one piece. We have completed obligatory pleasantries. Please register your stay at the console. Thank you. Also mal sehen. Da kann man zocken gehen. Discord. However, the probability that any cargo or baggage has arrived is less than 3%. Devil's Gambit customs regulations are very strict. See for yourself at the vault. And here we go. Okay. dran vorbeigelaufen. This is your personal vault. From now on, everything you will find will be kept here safely. And let me assure you, there is much to be found out there in Horde space. Huh. Also am Anfang erklären sie wohl erstmal ein bisschen. Man hat ein paar Aufgaben. Here we go. Gehen. Bis ich hier kriegt's auf 100. Ja. information for you. Ah, jetzt können wir scheinbar auf einen anderen Planeten reisen. Also wir sollen die Teleportations Area, also Gebiet von Monstern befreien. Ah, das RPG mit Comic-Stil sieht echt schön aus. my watch. Let's show you the ropes. Start with slamming that door. If you prefer remote access, you will need to reload your weapon first. Aim your gun and fire, Pathfinder. Aim and you can always ah, dash your way out of trouble. Just mind the dash meter, all right? It would be unfortunate to run out at the wrong time. You can explore at a leisurely eh. sightseeing pace, but know that you can sprint as well. Well, it appears that you have learned some basic survival skills. You're welcome. In case you wondered, I'm here to keep you alive, and I'm being paid by the hour. So I'll stick around until the next time you need me. Ah, ein paar Roboter platt machen. flashbulb. Also Bohrmaschinen. Sieht echt witzig gemacht aus, voll gut. Also man hat eine für Entfernungskampf und eine für Nahkampf, eine Waffe. Ah, 86% haben wir zerstört. Wird rechts oben gut angezeigt. Kill. Müssen wir das nochmal machen. Gut, jetzt wissen wir wenigstens mit der Steuerung umzugehen. Das Schwein mit Zigarre sieht auch sehr witzig aus. haben ein besseres Schwert bekommen. Es sind auch viele Spieler online schon. You know what with teleportation? Disintegration. Not on my watch. prefer remote access? You will need to reload. You can always dash your way out of trouble. Just mind the dash meter, all right? It would be unfortunate to run out at the wrong time. explore at a leisurely sightseeing pace, but know that you can sprinkle it well. Well, it appears that you have learned some basic survival skills. Welcome. In case you wondered, I'm here to keep you alive, and I'm being paid by the hour. So I'll uh, stick around until the next time you need me. What? be bashful. Ooh, shiny. I see you. Ah, der Kreis zählt auch als Prozentangabe, so wie es aussieht. eigentlich mit dem da hinten? Now you should tell Virgil about your success. Man muss F gedrückt halten länger. Aber Fehler von mir, ich habe F nur kurz gedrückt. So, kommen wir direkt zur zweiten Mission. mission accomplished deserves a reward. Now you should get to know some of the other notable locations on Devil's Gambit. You have to grow if you want to get famous, Pathfinder. There's a oh. scar Hier hin. Ja, auf die Axt habe ich gar keine Lust. Die vielleicht verhökern? Das Stück. Das Pause, Okay. Mehr Schaden auf kürzere Distanz. Oh. Können wir mal testen. So, muss jetzt hin. Da. Oh, das ist ja cool. Man kann die Gegner jetzt festhalten. Okay. Giro-Prozess. Arrangements. Oh Gott, jetzt geht's los. Oh, ein Talentbaum. Hm. Schnelligkeit. Können ja ein bisschen auf Stärke, sie ist ja schon Schnelligkeit von vornherein besser. Dann erstmal den hier nehmen. So, okay. Null Punkte über. Hier fehlt uns noch ein bisschen. Alles. Sehr schön aufgebaut. Viele Möglichkeiten. Viel, was man freispielen kann. Naja, ah statt F drücke ich mal D, aber ansonsten. Oh, keine Mission. Dann gehen wir mal da hinten hin. AI42. Uh, das war schon schön. Möchte er von uns. Leads some Data Records. Gut, wir müssen wieder auf den Planeten, auf den wir eben fahren. Haben wir jetzt auch eine Axt, die wir austesten können? Ah, mittendrin kann man Power Level. Belohnung, Waffen im Levelbereich 13 bis 15. Okay. Was jetzt? Ah, Skill und Talente, äh, Trophäen. Ja, ich habe ja noch 400 gar nicht freigeschaltet. Gold. Here we go. Die Verbindung zum Server dauert. Also wir laufen immer dahin, wo die Maus hin zeigt. Gut. Müssen wir uns mal merken. Die Casino kann man ja nur verlieren. Was haben wir denn noch? Was ist er denn? Aha, coming soon. So, bei... Uh, Mission startet. dass man währenddessen noch rumlaufen kann. Aufmachung erinnert mich ein bisschen an Borderlands. Easy like one, two, three. Really? So little. Oh, creepy. Might as well wreck 'em. Nicht den dran kommen. Oh, a barricade. Cute. Hm. Glaub, Springen habe ich jetzt auch schon wieder nicht aufgepasst. Mich nein. Ah, okay. Ganz dummer. I want more. Ah. Ooh, das macht Spaß. This whole planet looks abandoned, man. It's the crack. Right. The what now? It's the whole reason we're here, Duke. Duh. But testen. Cool. Hä, was will er von mir? Ah, okay. Access point for one. Maybe we'll find a doctor team after all. Labeling system is well known for its precision. Und am Anfang immer schön alles mitnehmen. Alle Kisten öffnen. Uh, what's all this red stuff again? stupid. It's stupid. Refined, it stores amazing amounts of energy. Right. I mean, of course. So. Uh, obviously, it's the Stompanite. Uh, kleinen Moment bitte. So, weiter kann's gehen. Also, hier ist wieder noch eine schöne Kiste. Hey, oh Gott. Den habe ich jetzt ja gar nicht gesehen. Ah, okay, so, so, so, so. So, Türen mit Rätseln. Uh, kritischen Schaden. Yeah. Da lebt noch einer. Irgendwo eine Kiste. Of course they are. Have you met this team? Geh doch zur Seite. Also, Kiste. Ach, da. Kisten. Wir brauchen ganz viele Kisten. Da, da, da, More of them. Nice We're not going in this Elevates the elevator. Unless we make a bridge. Oh, oh, if you could get one of those cranes working. Eh. Ah, oh, man, if only I had studied crane driving in pilot school. Oh. Okay. Pick up. Well done. Ja, wo gehe ich jetzt mit dem Kabel hin? Ah, da drüben. Cool. Good thing they left the keys in it. Können wir einen Kran fahren? Kran mit Magnet. Das ist ja schön. Sollten wir mal gucken. Ach, okay. Hm. Kann mit dem da drüber kommen? Ah, das klappt bestimmt nicht. Lieber lassen, sonst sterben wir. on va essayer de le rendre A, F gedrückt. Das hätte ruhig irgendwie beistehen können. Oh, Kiste. Just kidding. I'm not. Get away from me. Robots over there. Should we shoot them? They're too far away, fool. No life oh. form has set foot here in ages. Alien Pflanzen. Können weg, wie wir ja schon wissen. you <laughs> could learn a lesson from this place. Achso. Rock and stone. Let's smash it. Oh, so little. Ah, dafür war wohl gut, dass wir die Axt mitgenommen haben. Oh, da ist Kiste. Ah, andere Seite. Also, es scheint, wir müssen 34 Kisten. Agreed. 15. Human ingenuity, human will and the insatiable drive to excel. We should get going. <laughs> Oh. Scheinbar haben wir was kaputt gemacht. Oh, Aber ist ja nicht weiter schlimm. Uh, da sind stehende Kampfroboter. Oh, moving. So, hier haben wir eine Barrikade gefunden. Das heißt, uh, Kisten. So. Hier ist eine. Ah, die sind ja nett. Die stellen sich in eine Reihe. Also die lila... Hey, was jetzt? Ah, krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also bei den lila Fässern sollten wir nicht rumschießen. Die bringen einen scheinbar um. Ah, nun wissen wir ja für den Anfang schon mal etwas Bescheid. Die Mission können wir wahrscheinlich nochmal machen. Weil wir so ja gar nicht die Kisten alle abgeben können. Waffe haben wir noch keine neue. Wir müssen wir als nächstes nochmal die Mission wiederholen. Das werden wir aber dann in der zweiten Folge machen. Das war erstmal ein erster Eindruck von dem Spiel. Sieht sehr schön aus. Wir werden gucken, was man hier noch alles machen kann. Es gibt ja noch einige Sachen, die wir freischalten müssen oder können. Den Talentbaum uns angucken. Ein paar Skins freischalten. Gucken, was für schöne Waffen gibt. Also kommt noch einiges auf uns zu. Aber so wie es schon im Early Access aussieht, das macht sehr viel Spaß. Diese Comic-Grafik gefällt mir persönlich sehr gut. Müssen wir dann bei der nächsten Folge mal gucken, dass wir die Mission mit den Kisten erstmal machen. Bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.